Hallo Leute und ah. herzlich willkommen zu meinem ah. zweiten Video auf meinem Kanal. Ah. Äh, auch der zweite Part von unserem, von meiner und Martis Server. Heute einmal alleine. Ähm, und heute wollte ich halt eben in den gehen und das nicht ein Portal suchen. Und, ja. und dann nehme ich euch. Okay смотри, блин. So. Müssen wir nur mal noch einen Laufhof finden. Zuerst machen wir einmal ein bisschen mehr, fahren wir uns ein bisschen mehr Holz. even... is het das ist gerade gesehen als tut leid. Also, tut me vielleicht blijft. Kannst du dir das mal anschauen. Jetzt da. Vielleicht könnt ihr dir mal in die Kommentare schreiben, wir, wir vielleicht mal. Ob ich vielleicht mal mit euch spielen möchte oder so. Wenn nein. So, Custom Games oder so. Schwert. Das können wir jetzt suchen nach Lava. genau, da haben wir uns aufgeregt. Ähm, ja, erst mal. these. Medaillon. Sondern nicht Stern ausgewählt. Ich weiß, Leute, das ist Cheating, tut mir leid. strip mine Grrrr! Blade. Mm-hmm.